Da du jetzt rausfährst, sind es die Ausgangsmails. wenn wir nachher hochfahren, sind es die Eingangsmails. Aber das habe ich jetzt festgestellt, ist ja eigentlich ein sehr guter Batterierohstoff. Hm? Schönes Gesetz der Anziehung. Ich bin auf der ganz anderen Seite von Österreich. Aber Horn ist ja ausgezeichnet. Und? Schau her. Hm? Sogar unser Vogtland ist mit hier. Also Gesetz der Anziehung funktioniert immer wieder. ist halt der Nachteil bei so einem Monster, ne? Da braucht naja, nicht nur Sprit wie Sau, sondern auch Strom. <laughs> Beim Thomas zu Hause? Da ist das Monster aus Mexiko. hier, ist, hier ist meine Hand als Vergleich dazu. Ne? Das ist mal ein Lüfter, ne? <laughs> Echt klasse. Jawohl. Und die neue große Werkstatt zusammen mit dem Thomas. Vor allem rettet euer Geld, solange wie es Banken noch gibt. Ja, genau. <laughs> Macht so sinnvoll ist Lichtofen. Ja, da kann was geschaffen werden hier. Echt professionell. Klasse.